Όχι, όχι, αυτή εδώ πέρα πίσω από το... πίσω από τα σπίτια που ήταν το BRDM. Ήρθαν απ' τ' άλλο. Ήρθαν ενίσχυες. Οι και του πηγαίνουν, δεν τις καθόλου. Ποιος είναι μυρίζω. Μάρκ. Όπα. Ποιος είναι Ποιος υπάρχος Ποιος να Ποιος Παίζε σακούνε. ακούνε ρε. σακούνε Δεν βαράνε Τι Ε μαλάκα. Τι κάναμε. Τι Αυτά Τι μαλάκα Τι Τι Τι θα Τι Τι Τι Τι Πρόσχερα αυτό. Τα κανονικά. τους και βγάλει ένα Δεν μπαίνω τώρα. Ε, Δεν στο σπίτι, ε, ε.